Buonan matenum che ciui, cae dancon por cesti. Do, <coughs> eh, mi volas odio antau pezzi, eh, anche un mi claringhi prenda la pezza mm, meno, char mia collego, pare stio credi tutte forestes. Cae mia idea estas iom, eble iom diversa de li, cae mi pripensis tion, cae eh, mia idea estas la sequa, ni faris longa vojaĝo por veni ĉi tie mi estas ĉi tie por vi kaj kelkaj vi estas almenaŭ parte por mi kaj do mi pensis manieron fari aferon kiu estas utila kaj al ĉiu kaj kio mi pensas ke estos intereses, ĉar cioè ĉiuj el ni venas de diversaj partoj de la mondo kaj diversaj kulturoj kaj diversaj spertoj pri informadiko, mi pensas che possa essere un interesse por ni verki eseton o malgrandan eseon King e Pajoy pri iu via sperto e via vivo en informativo io episodio io che chi casi salvi se vi memoris chion io mette racconti scatta l'innamun foio pri pri sia sperto per Olivetti che venis tra Svislando al Hungario e Malfazila momento Mi tute miris, car mi ne povis imagi tion, ca ne niu vercis ion aen per tio en la historia de formatico, almeno en miei lingue e lingua che mi conas, ca do mi si volas per tio. Ca eh, tio esas interesse a mi, ca ino mi tio povas esi bona exerso por vi, car vi tute, tute povas electi, vi pripensu, una tempo, chio vi havas ideon, con volu venir vi, anca o texta la classu, io citie, ca vi povas e dire mi ha fatto un indiano per verchi ciò che ci buona posso per discuti anche verchi più che ne ci resta contenta e al risultato kai uh, la esercito por vi è sta scusi la concetto in cui ni lernis ci tie esempio la definiga metaforon che uni usis ciu uh, la computilo in via anedotto estis varmai o malvarmai comunichilo e tio è la idea. Che mi pensas per tio generale? Ciò vi è mas fare tio, ciò vi ti mas per la lingua o simile. Ne grava sa vi computilo mi può anche fare c'è manica e doni fotocopion? Do generale questa sbonega idea. Uh, Sed mi tio mas mi mi ne hava suficio de materiala, el mi è esperto per racontilion. Cioè, mi venis principe per le, lerni, yes. pritio kaj mm, tute ne grava s to za meniču. Do, bone. Por mi, por mi grava ha vi kilo, ču, ču, por mi esas bone, sen depende de la, tio esas la examino. Mm. Tio estus la examino, ča mi, mi havas tion, kaj po poste mi povas da diri, jes, tio esas bona, al tio esas. Ča mi decidis per to prene, nur, kajam vi diris, kaj Ne necesas cio pri informatiko, yes. teknika je ču, ne? Yes. Tad, mi vere ne havas tio in Mi usas, non che io mi devis do il laboro, che non è... mi usas, non che io mi lavoro. Exemple. ciu, è. Ciù, chi un dagliaro mi usi per il tuo lavoro, tu usas? Ebre dec. Ebre dec, chi ho scianci gis, dec iaro. Rispondo il tuo demando in punto, ah. fino. Tio Ti ho es esperto, ti ho es esperto, ciù? Yes. Bonega. Bonega. mi, ebre, ebre, por vi estas tutte banalaggio, e se, por mi, ne char mi dojas en alia lando a havas la alian ponu, chu? Bueno, chu no me povas. Chu, hmm? tu bone? Chu vi vi consentas tion? Yes? Pri pensu pri tio bonege, bonege, danko. Do, eh, pri la... Ciam mm, oni eh, donu al mi, eh, mi ne sias, mi eble post la printempo festo non i diru Mercredo sed et mina la temo. Vi vola si la temo in generale. Nur babile, li almi, al mi, et li, mi pensis tion, ca mi diras, do, cio esas bona, mi iam fares con buci. Ok, per un minuto, ne necessas uh, granda una... ne necessas granda laboro por tio, cae poste mi pensas uh, un semaino, No. Yes, 1 febbraio. Porque esto es januaro, es februaro. No, La resulta. De día de fumado. Tía maniere, mi habas a menos un tago por leer y pedir a ti char mi pensas che do eh, ne ne tutte pardon ha spinto tempo ox ox scusa mai Yes. Yes, tiel che ni havas tutt'algo in ancora due tetragoi in antal foriro. uno ci sia vi divisi in ci sa più su mica scava estas la play long daura calcul machine del mondo io uso stion e te la uh, 3000 uh, anta o cristo e iaro gis nun cioè vi povas passare ancora o c'è di ct e estas giuste proxime alla calculilui esse tre interesse chi è mi trovo stio in chiu vendeio cha vi havas muson vi havas calculinon ca vi havas tio <laughs> es juste the flank la sama tio signi chu mi memoras la problema de classificado Kio vi iras en vendejo, vi havas solvon de tiu problemo, ĉar vi devas klasifiki la varojn. Mm-hmm. ĉar eh, eh, estas e, eh, por mi estas ege interese tio, cia cia iras in itala vendeio, mi havas iu classifico. Exempli, mi havas multe subclassificoi por mangiagioi, cio esas tutte a diversa ecitie, cari trovi tion exacte en la informatica parto, <laughs> proxima la muso, esas bona indico por mi, che tio esas bona comenzo della curso. Se tu ci visias calzo, li si non mm, io <laughs> mette, io mette, sed mi sias che è eh, che anche homo esas tre rapido. Fakte, eh, mi racconto su per eh, post la dua mobilito, estis macho, inter japana a pakisto, contro con butilo, che gainis la japana a pakisto. Questo è il Yes. Es ist ege, ege, EGG, nudor. Uh, ni po vas diri oh, la historio de la Paco es así que interesa respecto a tío produ Paco es uno la longuezo la tempo ove okay. proxi hume 3000 questo bis nun che sta uno fattore la prima la tua fattore è sta che ci tiu tecnologia estas transcultura Kion mi diri? Mi diri che citiui tiui abacoi inventis sumeroi en um, proxima oriento eh, de Europa o en la proxima Asia Juan Pano, ¿tú, tú veres? Juan Pan. Juan Pan. Juan Pan, de acuerdo. Sorobano, Romiano y... Incao y... estas... America popola ehm, culturo anta la colonigio fare de Europa noi. Kai essa interesse? Cha. Se vi vidas la figuro in do figuro 11 pagio de Knavo vi vidas Romia Baco. Kai ti Romia Baco estas quasi plado kun ŝtonetoj. Do teknika estas ege diversa. Do ne estis tiel, estis tiel. Tamen la funkciado estas ege simila. Kaj tio estas interese, ĉar estas la tria fatto. Ni havas comuna abstrakta modelo, diversa e realigio, concreta realigio. Io adesso si interesse. Esempio roma, uh, eh, romiano e usi citonetoi. E tio citonetoi, latine cal calculi, venas la vorton calculo. Calculado, estis usi citonetoi. Calculado, Io se stavo vicino te la Calcolato, calcolo. En figuro 1.2 pagio dudec vi povas vidi la più grande abate de la mondo, kiu estas ĉi tie en Ĉinujo en urbo Tianĝino, esas ege de longa kai compreneble, se vi havas mal longa vi havas kai numero in se vi volas mult granda in numero vi devas io habis pli longa kai tio esas tutte comprenebla kai yes mi forgesi sanko da usoi yes. pardonu anche alla o kai eble mi diris ciu in popolo in malanto la vaco yes yes mi sias do bone tiu um, calcul turniro che mi diris la vacisto non mi kiyoshi matsuzaki kai es jus anta uh, eh, post la duomo la yaro estas 1946 kai ancora odio en in bas lerneioi lerneianoi comenzas uh, lerni matematicon, aritmeticon per, per en in multe parte del mondo do um, alia per interessa la unis estas che in gaui tutte usis alian sistema cioè usis uh, um, schnuroi muroi, cae gesnuroi lia faris la samo. Cae ec ili calculis astronomian eh, calendaro tie, un vere precisa e afero, ec ege mirige. Ni ancora ne sies cion tio, char ne estas plus in de gaurinde, de la mundum nun, cae tiu siaro estis eh, secreta della della uh, de mm, eh, non né della comune popolo che ne si scrivita e si nur usce eh, el parolita che il profilo di deva si di veni tio tamen tio esse interesse alia figuro interessa a essere stile 1.3 e poi vas vidi mm, fraulino che usas eh, en in Moskva grand vendeio boom 1900 quindec hoc, che ho sama pagina di por uh, la calculado la preso che ammonia ceta svaroi e la vedeo. Kai alia uh, eh, interessa fero estas che en 1957 Sputnik estis calculita la la trajektorio de Sputnik anka opera bako parte per computiloi parte per abaco, ancora in tiu ciliaro. Imago, imago, cio dici signifas. Do, tio esa sta afero, no, mi vere interesse. E tio ancau clarigas alias shos di bord. Do? Tu esas demandoi per tio? Do? Yes, uh, Kiro Okazis were like an owl of Edeo than Nulo. As a stray brother Edeo, so man. Can I be open ears el in Nulo? Yes, yes, Chinuyo, Antawe, poste Hinduyo, kai Albanis in ah, Europa. Right now in Chinia? Yes. Kai ah. poste, poste Albanis in Europa, kai ni racontos detale kia. Effective ni, ancora ne parolis per Dio, mia essa la anta la posta capitolo se giuste to compreni me comprenible per abato vi faras nulla la base di operazione ciò se è un antico vai dei poi viene bisogna salire Exemple pri nulo, mi posso dire tion. Per me interessa kai anche ovviamente rilata alla alla de però sclavezzo in promie poco promie sclavezzo ogni igi sclavo de aliulo che ogni havas debito in chia cha ili ne conas la nulo che ili ne conas la negativa in numero la numera nombro do ini pone vos calculi do mi chuta sa di dec sto neto in kai poste mi dir don sa di pos un semaino ne vi chuta sa mi io mi estas mia kai tio e mago la manco della nulo che signifas ca la società de romiano giusto pro tio la tuta sozio de romio es basita sulla facto la matematica di punto che ne existis la numo in ne Abbiamo però Kiam eh, oni estas infano kaj lernas la nombroj, oni uzas la fingroj tute spontane. Ĉio estas natura afero. Unu, du, tri, kvar, kvin. Kaj tio sin ŝajnas vere eh, primitiva metodo, ĉu? Ĉar sed oni povas havi lingvaĵon signa linguagem quasi o codo lingvo por calculi grande numero en figura 1.5 de summa di aritmetica de Luca Pacioli i povas vidi metodon por lerta calculado de timbre kai vi havas kai kan exemplo in kai kiel mi diras tion char imagu vi povas calculi la quarta operazione sam kiel la parco de la numero 1 dis nau mil nau cent nau dec nau ne nur de 1 a dec per fingro per fingro es esas metodo esas lerta metodo che vi povo spari se vi kai ci ti vi havas nur ideon kai ti o estas che giuste pro tio en la latina fingro e mi già digita io estas fingro kai de tio oni diras en multa lingvo digita au digitale o tropo hm? por esperantigi digital ni usas bit do mi parolos pri bit e poco cioè tio estas unu silaba kai eh, ni kredigos poste ki amas la koncepto de BITO, cioè estas historia determinita terminita koncepto kai tio simpligas multe na feroi uzis tiun tiun prefixo exemple mi parolas per vit libroi vit libroi esas la libroi ki ki vi legas per tiun nova ekranoi exemple Amazon kindol Kindle, io simile io esas vit libroi lang la book io simile e ki mi uzos multe en citiu prefixo por digital audio. Mm? Do, bone. Kai, tiu maniero por um, uh, matematicumi per fingroi, oni usis uh, gis la tutta Europa mese poco. Del antico ai tempo gis mese poco. Do, proximume, gao, mille, Vincent ini avis proximum mentio comprenible post Christo sed creo que el et ya avis ec de la Cinoi tra la quintoi tra la al Europa. Kiam? individu. Jaro Quincent Quindec post Christoph. La barata matematikisto arabata tenas el barato, barato indio, es una Barato indio. Ok, foi mi uso sumo, que foi la lia, char. Y a mi parola un esperantista y baratano y preferas barato, no. Ok, yo, que foi en toda. Pro tío, kai, homo proponas la cifron nulo exacte in tiu momento, sed disvastigis nur en iaro vince uh, eh, dude qui mi postlasas post Cristo, char ec de nun mi esas cia post Cristo, uh, eh, la Bagdada matematicisto al quaritzmi. Okay. Iu nomo esas ege al ets mi, oni literumas tiel, generale en per latina alfabeto, mi donos tion al vi, mi anche può scrivere comprenibile sperante, che mi scrivo su sperante, tamen vi bon volo anche scrivi tiel, cioè se mi deva serci per Google, vi trovo sion, al vi trovo nel Oni pronunzas iom povas esti la esperanta versio al tradicio. Hm? Tiu homo venas el Bagdado, La, la completa nombra es Mohamed Ibn Musa al-Kwarizmi, que significa el proceso de el Kwarizmo. En un tiempo es eh, el urbo Kiva, Uzbekistán. Y urbo Uzbeko, sed eh, laboris in Bagdado. Kai eldonis gravega librum, nomata al kitab al mushata fi hisab al jabr wa mukalaba la unitere compendia libro pri calculado per construado kai redustado kai io è la volto e la volto al Quio signifas reductado en la araba venas angebro e la latinigio de tiu titolo venas angebro mm? e tio es ancao grava un afero char uh, più libro esos la voglio por la inconduco de della nova matematico al mm, europa chi ha mica nova cha al libro esta maniero che venas de parte de da de la babino mai babinona kai usas nekonataj kvantoj. Ekzemple x plus y egalas nulo, tio comprenite in moderna scrib maniero, tio esas algebra, kai tio esas duono della mondo, la lia duono di scribas gentile estas geometrio de la greco de Pitagoro kai ili uzas uh, paso kai por demontri ioi io in a teoremo ili designas a i maniere ili ne designas i che e la prae poco ili usis vortoi por clarigi tiu in neconata in quantoi ex poesiai por memorigi por memorigi la metodo char ili ne havas precisan simbol sistema fate tiu estas parto de nia voia formaligio formaligio estas la resulto de voio de natura lingua prescribo de matematico al linguaggio prescrivo de matematico per precisa mia maniera che gli indio tra la tutta tra la tutta la storia tra i i du parto del mondo che mi dio restas chi è du ehm che ho diras per a du minaroi ebre, mi ne sti a sto porto danno la due due eroi della della della fervoio ilis ras parallele tra la tutta la storia mi povas diri che uh, la alfabeto de sumeroi kai poste um, semita i popoloi kai ministra tra tra la semita e la greca kai la latina ni alfabeto es ist inventita san momente della idea di agro per calculi la quantum, la mercato na au anche o chi da eh, territorion vi posedas e tiro il ferro giusto era sa momento che se interesse che literoi e ca i numeroi cifroi eh, ciferoi ne cifroi ciferoi naschigi son tempere en la algebra parto tiu metodo estas primitiva algoritmo Do algoritmo estas metodo en algebra ni geometria Geometria oni simple devas memori la uh, ordo por designi la bidoi tamen oni ne uh, prescribas tion kaj do uh, oni chudas la algoritmo de uh, la orienta parto de mia historio ne pasia parto ni diru che pro tio afero che matematico è matematico è la Ehm, fondigio de Europa culturo, che è stata la greca culturo, estas la geometria, la scienza algoritmo l'algoritmo è stata la malfacilità di in Europa culturo. Exemple? Ja, Ronald, sind wir genau, La franca filosofo Gerbert de Maillac itjas la centquartega papo nomes Silvestro la Dua. Silvestro la Dua Silvestro la Dua Cae i voiajas en islama hispanuio. Kai tie revene li impona sa cristana parto la uso de araba ciferoi. Kai sit li che non bukis la araba ciferoi. plus de la nulon kai proponas la mekanizmon de algoritmo kai protio tio oni akuzas li pri sorĉarto ĉar tio estas io mistera versainas io de la diablo ĉu kai li spertis granda problemo pro tio eh, tio tamen tamen danke li alia ecclesiamo Abelardo el Bath, anglo, ovis latinigi la libro de Alcoarizmi. Chieno, chi è la nomo del citio libro en la latina? Liber Algorismi de numero in mi traducas libro de algoritmi algoritmi algoritmi de cifroi de la hindoi ok rimarco tie de algoritmi venas la unua latinico che esas algoritmus poste igas algoritmus char tio igas ege poste char oni confundas logaritmoi cur algoritmoi cae do oni tutte fusce comencis scribi algoritmo ansta algoritmo cae pro tio ni usas algoritmo nun tio esas la deveno della porta algoritmo e non vistia sanco tio ehm yes Kiel tio esis grava, char oni volas havi certan metodon por etiri conclubui. Tio esis algoritmo. Kiel di vi volas havi certan metodon por curiri bonan spaghetto, vi sequas la recetta. Exacte la sam. Se vi fadas tutte hazardi, povas... Ebbene, esas ciam la sam bona, tamen suffice bona. Cioè, tio esis la sama per algoritmo. Do, nun mi devas uh, changi la temo. Changi la temo. Changi la temo. troviĝas en geometrio kaj algebro. Kaj la mia fonto de informatiko estas logiko. tiu sago signifas che ci ti esas multa che unua schemigio della tutto vi povas abiti unu flanke vi haus matematico tra geometrio in greca geometrio kai araba ge broni diru ala araba char la uh, europano e nomis gtl se di sia che ne vera araba tanta essa tutta dell'orienta parte del mondo kai la lia la lia matrizzo informatico estas logico. Kaido nun divitas logico de Aristotelo al nulo. Do granda tempo char ne okazas multa multo na stati eh, tempo efektive. Kaido zorgo e parlo kun mi char vi karigos che rapide Aristotelo. Sed vi povas consideri che Laura Franco Laura vin punto di nie celo e via figuro estis ne tie grava chi per ancora lì di Paolo Daŭras nur minutojn du tri, sed... Aha, buone, buone. <coughs> Nikon kai ni conduca sto Nikon cha o tipo o la considerita pra softball do la strata parto de computato venas de la historia de lo se mi volas io esas metaforo ovviamente la historia de abaco cae de machino esas la historia de hardwaro la historia del logico y de formalismo de la lengua es la historia de su software que tiene sobre tu flanco de computico y usa en la línea y no habas y computico. habas computador No. Mora? No Aristoteles ti estas eble la plej grava fi, uh, greka filozofo platono uh, ne nur pro logiko kompreneble kaj vi anke inventis efektive logiko eĉ la vorto de la greka logos dico eh, eh derivo de logos deriva de logos Kai, il instrumento per logikumi non silogismo. Aristotela logico est discusita ecte la grecoi tra la unia e poco gis la tuta mese poco do, grana, multo da tempo eh, ege, esis ege influa en la Europa pens maniero. Ni vidus du ni vidu du exemplo e de silogismo e pre e almeno la unua. La unua es la plei fama silogismo de la mondo. Ni havas unua aserto homoi estas mortidevai, la aserto devas esti vera, vera acerto che tio estas tutte travideble vera acerto du acerto Socrato estas homo. la linio, vi etiras la concludon. Socrato estas morti deva. La unua acerto nomicias grava premiso. dua aserto nomigas malpli grava premiso. Kaj dobro. Imagu che la cristiana teologia, gista tutta, tra la tutta mese poco, usa stiui, chi un maniero resonante. Alia ad esempio di di silogismo tipo wasabi, o no, alia traito, pardon. La più grave premiso esas generala. Chi ha in alla GT bot ciui Tiu estas mal generala, cioè estas nur uno mura speciala individuo ento e tio esa uno spezzo da premis da um, de silochismo un generala kai speciala se mi fos anno avi alien spezzo da uh, havas amba o generala. Exemple, ciui elefantoi estas mamuloi ciui mamuloi estas vertebruloi Concludo. Ciui elefanto i estas vertebruloi. Kio casas? Frigato. Pihavas havas Ciui Unoi, cae citie famulo. La proprezzo della subiecto della mal più grava premisso igias subiecto della mal più grava premisso cae logiche, citie un metodo permessas al mi diru algebre reducti cae tiri concludo tia maniera mi povas vidi che vi povas changi la speciala exemplon cae la metodo estas general abstracta tio estas la metodo tio metodo nomijas class calculo esas classoi non mi havas la classoi de ciu elefantoi la classoi de ciu mamuloi vi povas consideri classo san kiel paro magu vi havas tiu la classoi exemple de pomoi kai ci tie estas socrato do vi povas au consideri generale la classoi au consideri unum muran specialan membron de la classo mem. Tiu esas la maniero. Vi povas ancao anstatau havi, no, ne tiel, tiu vi ne povas anstatuigi, sed existas ancao aliei exemploi, ne nur por ciui, sed ancao per vortoi kiel calcai au neniu. Alie operatori. Operatoroi. Jesus la logikai, operatoro. Se vi consideras la tuta classon, au keikai, uno signifas esta speciala caso de keika. Vos hape, nutri, au neniu, se vi ne consideras, anche o che vi vos hape. Ich habe es etan la fotocopiado ne donas la giusta impreson di Aristotele la scuola di Atene pentre Raffaello Sanzio, figuro 1.7, che sostiene che fama, entraggio nell'Europa di storio. Cai do, chi se, chi o casas? Nun. Nun o casas presto un enio, gis la fine della mese poco, gis vere, vere, vere grava homo, chi uno mingias lullo, Vedone Devascianci. Pertanto, odorori friullo mi vuole dire via la però. Chi maniere oni consideris calculadon en la Europa culturo gis la tuta mese poco. Do, artoi, esis dividitai, en trivium latine, esopla doio, esopla doio, è che il sub distanco dihava s logiko, ali supera logiko, ki je parto della trivium, parto della trivium lavorio. La parola voglio dihava s geometrio, sparita è geometrio, aritmetico, astronomio kai muziko do vidu matematiko estas tiu flanke kai unico estas la lian flanke kai tiu signifas tio besonatas alian classific manieron por de nove por rilati gi logicon u matematico char pro tio nullo esa stre grava char tia maniere vi havas tutta tutta matematico un flanke kai logicon tutta la lia flanko kai tio signifas homoi studas tio liberai partoi giuste tio liberai partoi libera de kio de ter cultivado la lia arto esas de ter cultivado ao construado de de domo e tio esas la mal libera e arto to tio esas supera e arto e char homo e kio esas libera e nesas sclavo e ao ligita e alatero povas uh, clerigi tie ci sed se oni electas la triobla moion ege mal facile oni studas anche la via poi ciò do la conseguenza estas che ni ne habis e non habi homo che u conis amba o por molto da tempo ca pro tio mi ne povas anta o la historion anta o rullo io esas la chiaro ciù mi esas suffice clara cioè io esas resumato le mi iaro e <laughs> no che mi io vola certinio. Poi, se tio vai a ni vidos nun chi al nullo estas ti è diga. Do lullo estas lati eh, esperantigo en la latina lullus Io esas latinigo è la cataluna iul cioè lì è stato scatalino è stato Raimondo Lullo Monaco e nove ne, ne hazarda ecclesiano e se stia grava in tiu tempe char um, ne ecclesiano e ne havis eh, molt uh, eh, ofte la tempon e la eblon clerici Ech legi. <laughs> Ech legi, giuste, ech legi. Exacte, tio esas grava, grava rimarco. Efective. Cari, ne hazarde, mi estas en Catalunio, char ni iam vidis che por multo da tempo la tuta Hispanuio estis, su, eh, estis regata de Islamio, de Islamanoi, de Islamanoi. Che tiu signifas che in Hispanuio vi povas iom vi havas la eblon ne facile sta tamen vi havas la eblon conatici con la maraba cultura che anche con la iuda cultura che li provis en metti la tutto li si povis li, si povis degli la araban che la, la manno ebrean che traduci se la latina che havis ideo in novai cioè avessis exter tio esa tiu libera partoi e esa snurra della Europa tradizione, della greca tradizione. Sed lullo avis la ebron con atici cun alia fremda culturo cae per tio ricigi. Chia maniere? Do, li vergis eh, librum ars magna signifas granda arto jaro mil du cent set dec quar en quiu li proponas combini aron la base conceptu conceptoi por prescribi la tuta siaro vi havas bildon figuro 1.hoc vi vidas la principoi de la arbo filosofie arbo filosofa presentitai rando forme sam kiel rado rado forme kai poste vi havas anco exemplo kai tio estas grava charli havas un flanke tiu hierarchio tie la ontologio ni ni parolis pri ontologio kai vi havas la regulo in por combini i vi ni dona salvi io exemplo uh, la exemplo estas yes vi povas no eble ni skribas estas pli facile litero O, litero O, mi havas floroi, principoi. Cai, de litero O a Q, mi havas branchoi, La definita metaforo è la arbo con aro si aro qui arbo en quo la radico esa la play grava che la branco esa la specialigio de la de la de la sioi men kai di simple qui mi di ha sto do dauro kai esempio contrao kai memoro kiel sub floroi au petaloi de la floro kai itero po tie kiel brancho imago havi arbon ni havas unu etso kai plurezo. Kio signifas tio? Kio signifas se vi volas esprimi exemple memoro unuezzo vi combinas la floro in una brancio e vi usa sta litero in topo kai portio maniero io estas combinado combinado de radoi, havas du radoi, kai vi combinas, kai vi trairas tra l'arbo, kai vi electas la floro kai la brancio, vi povas avi novan maniero logiche resonato. Kia char tiu maniera vi povas doni via resonato al malier peruro alla lia parte d'Europa, kai li per Ars Magna, per grande arto, povas controlli ciò estas giusta tio esas la mia ideo. che tio idea es ege grava cha vividas che ni usa scombinato che tio usa da combinato veras de cabalao de la de la iuda cabalao che de la rama cultura de la semida in cultura e che esa tutte frenda alla greca di sotena maniera silogismo ne havas combinato In combinato vi devas quasi un vi devas jeti cubon, ciù ne? Ti corporidi, vi posi geti cubon, kai vidi kion da reson ebloi vi havas, getante la cuboin, turnigante la, la tio vi ne povas fare con per silogismoi, kai tio esas la novezzo. Kai eh, <clears throat> tio, tio uh, eh, verco, multe influis na eh, moderna epocon, Eh, post mesepoche oni studis lullo cae propodis iri preter kai cae effective ti ocasis cae ni vidos poste cia maniere yes da lia facto ege grava es aspetio combin maniera es completa complete mecanisma Mi devas nur sekvi la regulojn. Mi ne devas pensi, mi devas nur sekvi la regulojn kaj elekti. Vi havas algoritmon por kombini pseudo bazo al algoritmo, kaj mi devas nur sekvi tion. Kaj por nulo, nulo estas la unua homo en la tuta mondo kiu proponis tiu ideo La kio la pensmaniero de homoj, la cerbo de homoj estas esprimebla per mecanica e rimedio. Ti esso sta vera grava a ferro. Do la de della penso. aŭ malĝusta, ĉar vi havas mecanica sistemon por controli, kaj tiu mekanikiĝo funkcias per algoritmo. kaj non vi vidas iomete kie ni estas ekiranta vojo. Tiu estas la ekiĝo de artefarita inteligenteco, efektive. La unua ideo pri artefarita inteligenteco venas de nulo, de la mezepoko. La fakto ke oni povas mekanigi mekanigi pardonu la homan penson. Mem compreneble, estis quelque problema in tio, la problema di classificado, do tio estas la elemento de la radoi, la elemento de la, de la, de arboi, do nu bone in devas diri che nullo ne estis certa per tio, cae do in la due versio li changis la nomoi, changis la numeroi, tio ne gravas a ni, ni sias che tio estas problema, ni jam vidis tion, se generale mi povas diri che la proprio problema di classificato ha du flanco uno è stas universalezzo se vi electas la base in concetto in chi a maniera vi povas controlli che tiui estas universalai fatte vi ne povas che la via estas robustezzo mondo changigias tra la tempo kai vi ne sias kiam alvenas nova concepto kai vi devas eniri tion en via conaro en via siaro en via mento de diantologio kia maniera vi povas fari ĉu vi havas ion aŭ ne vi faras ekzemplo por kompreni via tio imagu ke vi estas en vendejo kaj vi devas vendi varojn kaj vi havas kelkajn varojn kaj vi havas kelkajn koridorojn exemple, al corridor de la viando, al corridor de la a o io simila. E poste venas al corridor de la tardajoy, e poste venas al vide cinio nova fructum, che vi ne niam vidis. Ciam ni havis tiam sperto, mi vidas fructon, ciam ni niam vidis cittie, che se mi estas vendisto, mi devas decidi cie en meti in la vendeia, in la giusta bretata. Se mi antopensis uh, eh, orienta i fructoi en la corridoro de la verdagioi, mi havas loco, orienta i fructoi. Se se ne pensas tiu, antaue, mi devas shangi la corridoro, exemple, a un devas shangi la bretaron, che tiu costas multe. La problema estas, che vi devas a priore, tu te anticipe, pensi, chio povas ocasi en ciu Shangio e bla. Tio è sta sta problema de robustezza kai universalezza. Ciumi ciumi è sta clara per tio, cioè che se vedi che di grava ferro, cioè non è sta non a ferro coro coro rulla e sta spero che uoni ci anche ci ma non contas. Have you very breath in. Exacte, have you very breath oni tutte simple set eh, mal precise solvas. 1 2 3 4 5 a ia fero. Quasi un buio, cioè, se vi devas disti io, vi diras, yes, mi havas, o, exemple, chi, chi am vi devas portigi via dossieroi e via computilo, e la dossieruio. Vi povas dire, yes, mi, mi havas un pri lavoro, un pri libera tempo, un pri, pri familio, e posse vi havas io un pri io, che mi vine anto pensis, vine volas re la tuton, che chi mi vi faras, vi creas novan alia in afero. Cioè, tio esas la mal play eleganta maniero solvi tiun problemo. Se tiun problemo vera esas grava, Cai ni vidos al cerca solvoi, Cai lau mi, la interessa afero del COC estas, che se ni scias, cia maniere, niai pensulo en la antiquae tempoi tempo e che moderna tempo e solvis tion, ogni cosa di nuova in idea solvi nien in una e esas la esso slacchiamo charmi uh, eh, aliras historia e poi un altio mm? Hm? mi penso che ni povas finici tie cai morgo mi vidos cio ho casos per fibonacci